皆さんはじめましてフォルテの弟です今回はねピアニストの兄貴にドッキリを仕掛けたいと思います兄貴が一番大切なものは何だと思いますかそうピアノそのピアノに絵を描いてあげましょうこの兄貴にいつもいじめられてきたので今回はその兄貴の鬱憤を晴らすためにめちゃくちゃにしてあげますさて今回のドッキリを仕掛けるのには大きな大きな仲間がおります その仲間は絶対権力者母その母も乗り気なので全力で仕掛けたいと思いますそして絵を描いてくれる人はフォルテのアイコンとスタンプを作成してくれた方です兄貴のパソコンから勝手に連絡して呼び寄せてしまいました制作期間は1ヶ月なんですけどその間どうにかバレたくないんですよねまあもし帰ってきたとしてもこの この鍵があるから大丈夫な気するんですけどねまあピアノの部屋に入ってきたとしても全力で阻止しようと思いますそれでは中に入ってみましょうもうね今回も用意させていただいていますこのブルーシートを引いて絵を描く気は万全ですもう絵の具もちゃんとあって用意は万全でございますはいこれ何だと思いますか そうです。ドライバーです。外しちゃいました。見てください。これめっちゃ大変でした。家族全員めちゃめちゃ大変そうでした。描いてくれるショウさんです。よろしくお願いします。え今回どんな感じで絵を描いてくれますかね <laughs> もうめちゃくちゃにしちゃって大丈夫なんで、もうよろしくお願いします。さすがにね、現にペンキ、絵の具が塗らないように、ちょっと翔さんが袋をかぶせてくれてます。 いやー、ありがとうございます。 Thank you. とりあえず下地が完成しましたはいこんな感じですこれから兄貴が帰ってくるんですけどちょっとバレないように頑張っていきますこういう細かい部分もすごい綺麗に仕上がってますすごいですねわあ中もすごい中も乗ってますすごい綺麗な感じで塗られてますでは ズマミロ兄貴、じゃあな待て。待て。待て。あ、ちゃんとできた。待て。 なんで撮っとうん今ミート麦撮影しようよ撮影何ウィーよいしょいや可愛くねうん麦ちゃん、うん、いつから撮っとったうんさっきからなんていう動画うん <laughs> ミニちゃん麦ちゃんミニちゃん麦ちゃんオッケー ピアノ弾こうかななんなお前なんついてくるんだいやちょっとルーティン俺も取ろうかなと思って俺もちょっと取ろうかなってな、なんなんこれうん何が何がか、か、かえ、ちょっと待って待って見てあげろ見てあげろちょ、何どうなったの鍵がし、あかん鍵がちょっと下がって下がって下がって下がって何これあ、あ、これがこうなっちゃった 開けろ。行くぞ、お前。一回、明日、明日にしようよ、開けるの。明日って。映画。開けろ。明日にしよう。なんかやべえもんが見えた。何が何が何何何がな何か何な何が何なんもう落ち着けって一回。開けろ、開けろ。開けろ。一回落ち着けって。うるせえ。うるせえぞ。危ねえ。 えええええええええいてててててははははこれどういうことははちょっと待って俺今はちょっと待ってあなんか何も言葉が出てこないけどなんで翔さんがてってれーてってなんは あ、やばくないこれ。やべえよ、これ。ありえははなんで俺の、俺のピアノいや、どういうこと待って、今パニックないけど、マジパニックないけど。だらーえなんていうドッキリ待ってよ。はピアノ、めちゃめちゃ色塗っちゃったドッキリ。 <laughs> 待って、やべくねこれ大丈夫なの音はあ、普通だよな。綺麗やろ。 いやいやメルヘンすぎるやろかわいいかわいいもクソもねえぞ俺マッチョで売ったんやでえこれで完成ですか今の下地あ下地下地えこっから変わる全然違うんですか違うでもやこの色はやべえやろこの色はやべえやろピアノに色塗ってみたドッキリそうなんでこんなことしたお願いしてなくね いやちょっといろいろあったねなんだいろいろっては待ってどうしようまあどうしようもこうしようもやっちまったんだけど映画もそうやなもうこれ行くしかない世界に一台のピアノでいける世界に一台のピアノやでこれこれもだってあの翔さんやけんな帰ってくれた人がなんで翔さんの連絡先しとんえあパソコンからちょっと勝手にやった携帯と同期しとることいいことで勝手に連絡したんうん いや、翔さんも来たんじゃん。来た人も来た人やろ。翔さんは快諾してくれたよ。快諾したんえ、即返答即返答。いいよ、 <laughs> いいよって言ってくれた。やべえな。やべえな。これでも、やべえことなりそうね。ええ作品なんだね。いや、これすっごいよ。これやばいよね。ちょっと普通に撮ってみて。全部。すっごいよ。まあ、でもこれもすべて綺麗なピンク。これ手塗りしかも。手塗りよね、これ。手塗り屋の多分。塗りよ。 すげえこんなピアノ見たことねえこっちも映してややべえうわすげえ足のところめっちゃ綺麗全部なってるやんちゃんと下もなってるねうん下見てみ下もなってるやんやっぱり裏側見てみようよあのこのかかって開けるとこほらここもすげえ全部塗られとるこんなん絶対やべえやん やばすぎやろこれやべやべえしか出てこないけど俺ここがアトリエみたいになったなうんうんじゃねえうんじゃねえぞこれあれやけんな1個間違えたらマジで捕まるでうんなんでんでここは無法地帯ここ無法地帯なんで誰が誰が許したん母さんお母が勝手にやって OK 出たんうんむちゃやな俺のおん これほんならこれまだ下地ってことはこれから完成に持っていく全然違うってことですか全然違うえもう全然違うもんが出来上がるってことですかこれはこれで楽しみやなちょっともうええよ今回はもうもうええドッキリやでしょでも次回もう一台はやめてよもうやめこれで完成なもうあのまだ新しいピアノ買ったとしてももうそれやめてよ絶対うん飛ぶんじゃねえ聞いてみようかちょっと 願いしますでもやべえ世界一の最強のピアノも作っちゃってくださいもうこれはここまでいったらいっちゃいますかいっちゃいましょうやべえなでもやっぱやべえな200万ぐらいしたけどやっぱやべえよおかしいなやっぱりまあおかんが許したけえな見てくてありがとねよければグッドボスチャンネル登録してねゴリマッチョオスマッチョマッチョマッチョマッスルボーマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョマッチョ